Kuna unachokifahamu kuhusu YouTube na jinsi ambavyo unaweza kutengeneza pesa. Kipo pia ambacho wengine wanaamini na kuona ni sahihi kuhusu YouTube inavyofanya kazi na namna ambavyo unaweza ukatengeneza pesa, ila kuna ukweli halisi kuhusu YouTube, namna inavyofanya kazi, mambo yanayosababisha usikue, pesa inapatikana vipi, na ufanye nini ili uweze kutengeneza pesa na nini usifanye ili kuepuka yale wengine ambayo yamewakuta. Kwa miaka takriban mitatu sasa nimekuwa nikitengeneza content za YouTube na katika video hii nikiwa na Rich Star mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka sita, tutashare na wewe ukweli wote kuhusu YouTube na namna gani inavyofanya kazi. Wacha tuzungumze kuhusu YouTube. Naitwa Joel Kadaga. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea chaneli hii, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila napo upload video zote zinazohusiana na masuala ya creative design uwe wa kwanza kupewa taarifa na kuja kujifunza. Karibu sana. Sawa, <clears throat> so uh, labda tuanze ishu nzima ya YouTube the way inavyofanya kazi, tuzungumzie growth, lakini mi nadhani tuanze kwanza na growth, ambapo wewe, wewe, we, labda kwa wewe experience yako toka yes. ulipo naona sasa hivi sub zinakimbia kwelikweli labda wewe yes. unazungumziaje una, kuwatoa watu zile dhana potofu kuhusiana na masuala zima ya growth katika youtube channel labda kwako wewe unaonaje yeah, okay mm. uh, kimsingi kuna dhana kama navyosema watu wana imani tofauti tofauti kuhusiana na kwamba anaweza toka anza leo mm. kesho akapata watu au akapata views mm. so mimi uh, kwa experience yangu ukiachilia mbali kuendesha chaneli yangu mm. lakini nimeshafanikiwa kumanage baadhi ya chanel za watu ambao nimefanya nao kazi kabla mm. so kuna chanel ambao nilishawai kufanya nao kazi actually niliwakuta tayari wana subscribers kama elfu hamsini so tukafanya kazi mpaka nika kuacha kufanya nao kazi wakiwa wamefikisha subscribers laki mbili mm. of course growth na namna ambavyo tulikuwa tunafanya kazi ilikuwa simple kwa sababu tayari walikuwa na watu fanbase ilikuwepo kikubwa kilichokuwa inatakiwa ni kuweka content nyingi na ndo uhalisia uliko wa ulivyo kwamba channel ikifika mahali fulani imesha grow kinachotakiwa ni kuendelea kuweka tu content nyingi mm. uh, lakini channel nyingine pia ambayo nilifanya kama admini au manager uh, nilikuta ina watu kama elfu ishirina tatu yes mpaka sasa ina watu karibu stini elfu wanafika mm. so mm-hmm. nao pia nimefanya nao kazi yes na growth pia kama ninavyoeleza kwamba the way unakuwa consistent katika kuposti zaidi ndivyo ambavyo uh, subscribers zinaongezeka na views pia zinaongezeka pale kwenye analytics <clears throat> sasa nikija kwenye experience ya chaneli yangu mi binafsi mm. of course mimi nimeanza elfu mbili na kumi na tisa yes ile kuposti kuweka video katika chaneli yangu na purposeful nilianza kwa ajili ya kufundisha watu kuhusiana na masuala ya creative mm-hmm. so hata ukiangalia video yangu ya kwanza kwenye chaneli yangu nimeeleza tu introduction kwamba najua kuna watu wanatamani kujifunza wanataka kwenda chuo lakini wengine hawana muda wengine hawana pesa na wajui ni wapi wajifunze na wakati mwingine hata wajui wajifunze nini so niliupload video ya namna hiyo of course nilikuwa na matumaini makubwa sana kwamba nitakapoanza tu <laughs> nitakuwa napiga views lakini <laughs> mambo yalikuja kuwa tofauti kwa sababu kadri siku zilivyokuwa zinaenda of course mwanzo ni mgumu sana <laughs> unapata hasa kwa hizi content zetu ambazo ni za kuelimisha eh. ni kisanga kwa hiyo una upload content views ni wachache mno alafu kwa sababu kawaida ukiwa na channel kila siku unakuwa unachungulia muda wote kwa hiyo unakuta hawaongezeki wakati mwingine anaongezeka mmoja kwa hiyo inakatisha tamaa lakini niliendelea kuposti kwa sababu lengo langu nilikuwa naamini mm. na kwa sababu nilikuwa nasoma mitandaoni na vitu labda ambavyo tutavizungumza baadaye mm. ni mambo gani sasa ya kuzingatia so nilikuwa nasoma watu wengine wanafanyeje chaneli gani itakuwaje na kuna historia za watu nilikuwa naangalia kwamba walitoka katika kipindi fulani walitoka zilo mpaka ngapi hivo yes kwa hiyo tangu 2019 hiyo nimeendelea kuupload lakini kutokana na masuala ya kazi na mtu wakati unaanza wakati mwingine hauwezi kudedicate full time kwa sababu bado haikuingizi kipato inabidi ufanye pia shughuli zingine kwa hiyo 2020 kuna miezi kama sita saba nilisimama kabisa kupost so pale experience yangu ni kwamba kila nilivyokuwa najaribu kuchungulia hawaongezeki kabisa unakuta labda views ameongezeka mtu subscribers ndo amna lakini kuanzia 220 uh, Oktoba nilipoamua sasa kuanza kuweki uh, kwa kiasi kikubwa katika chaneli yangu at least kwa wiki na upload, ikishindikana sana kwa mwezi nakuwa na video tatu, nilianza kuona changes. 2021 ndo nimekuja kupata mabadiliko makubwa uh, 2022 ndo nimefanikiwa kufikisha watu elfu mwezi wa sita mwaka huu kwao unaweza ukaona namna gani safari ilivyo ndefu of course kuna muda nilisimama lakini kwa makadirio tu nilivyoangalia chaneli yangu nimetumia miaka miwili na nusu kufikisha watu elfu nilifikisha subscribers elfu mwezi wa sita mm. mwezi wa kumi huu nimefikisha subscribers elfu mbili kwao unaweza ukaona nimetumia miaka miwili na nusu kutafuta watu elfu moja lakini nimetumia miezi isiyopungua mitatu kupata watu elfu moja wengine na kasi ya channel kwa sasa ni kubwa so na hope na matumaini kwa sababu watu wanaendelea kujifunza na kusubscribe yes mm. wanaendelea na, na, na kujifunza of yani umezungumzia kitu kizuri <laughs> sana kwa sababu yes. kwenye swala so zima la growth yes. kwenye youtube unajua youtube sio kama insta sio yes, kama facebook kwamba yes. watu watakuja tu kizembe wakuja mm, kusubscribe mm, yes. ni ishu kubwa sana ah, mi mwenyewe stori yangu nakumbuka ilinichukua miezi kumi na mbili kupata <laughs> sitini na mbili na posti bampa tu bampa kwa sababu kipindi hicho nilikuwa niko moto unasema mm. Ah, sasa hivi ngoja nipakie madude ya maana mm. alafu mm. kipindi hicho nilikuwa sina kazi nyingi kwa sababu okay, ilikuwa ni yes. mwaka eh, elfu mbili na kumi na sita kama sikosei okay. amona so miezi kumi na mbili subscribers sitini na mbili yes. unajua mfano nawatoleaga di wanafunzi wangu napea yeah. kabisa wewe usi, usi, usikate tamaa mapema yes. lakini baada ya hapo nikaendea kustruggle kuna mwaka mmoja sasa nikaanza kuelewa mm. youtube inavyofanya kazi yes. ndani ya miezi kumi na mbili nilipata subscribers kama elfu nane yani, ilikuwa ni growth yes. kubwa sana yani, <laughs> na ndo kipindi hicho hicho nikawa monetized kipindi hicho okay. hicho pia nikaanza kuona watu wananifuatilia sana watu wananipigia simu yes. yani katika nchi tofauti tofauti wananipigia simu wow. kwao mimi nadhani ishu kubwa watu wanafikiria kwamba kuna ile ah, ma, ya mafanikio haraka yes. mi napenda kutumia mfano mmoja mbia mm. ukianzisha youtube channel kama yes. unatengeneza con wewe sio msanii wewe yes. sio mtu maarufu yes nasema hebu chukulia kama umelima kahawa unajua ka, kulima kahawa sio zao <laughs> kulima mahindi zao la muda mrefu zao la muda mrefu yes, sio yeah. kama kulima mahindi kwamba kuna ndani ya miezi mitatu yes, unakuwa umepata sasa kwenye issue ya ukuaji yes hapa kuna watu wanakuwa na haraka sana yes. wanatamani kujua wanatamani aposti video leo yes. kesho watu waangalie yes, miambili mia tatu elfu moja hapo hapo anataka mwezi ujao waanze ku, ku, kuingiza kulipwa hey, eh, kuingiza eh, pesa kama hivyo yes hajui kwamba kuna hustling <laughs> ambazo zinatakiwa zifanyike sasa hapa yes. kuna katabia kamoja kamezuka watu wanapigwa sana hela oh, yeah, sana kwa sababu kwa sababu nimekuja kugundua kwamba mtu wanasema wengine ananipigia simu bro, nimesikia kuna website wanauza subscribers eh, eh, wanauza <laughs> nawezaje kununua yes. umeona mwingine sehemu ah, wanauza mwingine anakwambia kabisa eh, <laughs> unakuja unaangalia jamani vitu hivyo yaani, hii vitu vinavyoenda ni kwamba lazima utengeneze community mi wape watu nawaambia hebu yes. jiulize kwa nini umesubscribe kwenye chaneli yangu swali yes. simu kwa nini yes. kwa hiyo kama wewe umesubscribe nawe jiulize je yeah, mimi ningekuwa yes. ni mtu sio sa yani unaichukua ile chaneli yako unaiweka pembeni yes. afu unakaa kama viewers unakaa yes. unasema hivi chaneli ndo ningekuwa ndo mimi yes. ningeangalia vitu okay. ningesubscribe yes. yani ukishafika stage hiyo mm. ah, utumii nguvu unakuta tu vitu vinaenda koo ninachotaka kukisema ni kwamba yes. kwa watu ambao wanatusikiliza kwenye podcast zetu na kwa watu ambao wanatufuatilia kwenye chaneli zetu yes. yes. ni kwamba iko hivi ni kwamba youtube ni fursa kubwa sana yes. yani people are making a lot of money ningoja tu kupe data za haraka haraka yes. jamaa mmoja anaitwa mr beast mwaka elfu mbili na ishiri na moja ndo yes. youtube aloingiza hela nyingi huyo jamaa aliingiza dola milioni 53 ndani ya miezi 12. Wow. Hiyo pesa na nakwambia tu naomba tu usikonveti. Yes. Usikonveti. <laughs> Yaani ukikonveti ni kwenye dola. <laughs> Iache kwenye dola vile vile. Milioni itakupa stress milioni 53. Hiyo ni dola. Yeah. Anyway, lichi tutakuja kwenye masuala ya pesa huko eh. Na najua watu wengi ndio wanataka pataka hapo. Mm. Uh, kitu ambacho nataka ukizungumzie na kwa sababu pia una experience kubwa nataka uzungumze kuhusiana na kwenye kuanza unajua moja ya maswali ambayo ni mengi na watu wanakuwa wanataka wanataka kuanza na vifaa vizuri mm. wanataka waanze na video bora mm. wanataka watengeneze content nzuri kitu ambacho naamini wewe kuanza hivyo record screen recording uliokuwa unafanya 2016 na unazofanya sasa ni tofauti mm. video za kuonekana ambazo ulikuwa unafanya kipindi hicho is quite different na zile ambazo unafanya sasa hebu mm. niambie mchakato upi ambao wao wapitia au wauamini kwamba lazima waupite ili wafikie kuwa na mafanikio kwa maana ya kutengeneza content nzuri cha kwanza mi nasema kwamba step ya kwanza ni kuanza yani yes. ijalishi yani cha <laughs> kwanza ni uanze. kwa watu waache ah, visingizio ah, kusema kwamba sijapata kitu mm. fulani mm. yani duniani kote yeah. chochote kwa anza kwanza hivyo vingine vinakuja mbele ya safari yani ni sasa mtu unajenga kujenga nyumba yes. unavwaza tu kununua kiwanja Ndiyo, yani pale ndo umeanza process, Yes. utakaa utasema ah, kumbe hapa tunahitajika tofali yes. Eh, hapa kumbe tunahitajika cement simenti kwao kwenye channel cha kwanza anza, anza utakavyoanza yeah. mimi nakumbuka nilianza na laptop yes. na screen record yes. sauti haisikiki wala yes. sieke nini mimi tu kikasa kinaonekana kina <laughs> move sasa hapo kwa sababu nilianza yes, nikaanza unaanza kusoma comment unasikia mm-hmm. oya babu hatukusikii mona watu wana comment oya mjomba hatukusikii yes. Ah, mbona uongei yeah. nikaja ah, ah, kumbe hapa inahitajika sauti nikanua maiki okay. nivonua maiki ikaenda wakaambia ausikiki vizuri mm, kwanii sisikiki vizuri kaja kundua maiki yangu chenga hii ngoja ninue kubwa yeah. nikanua kubwa ikafika stage watu mbona tukuoni kwani we nani we mkenya au tanzania unaona basi hapo kasema ngoja mi nijionekane nakumbuka nikuwa jamaa wangu mmoja tukaenda tukanua kamera nikanua mm. kikamera kidogo tu hivi yes. nilinua kama laki laki tatu hivi nilinua mm, cha kuanzia maisha nikaanza kia ndo nkanapigapiga mzigo pale ikaenda ikaenda mpaka sasa hivi at least nasema da safari ni ndefu yani imefika stage nikiziangira video za Mm. hizi mm. video hizi ah, hapana zinakuwa zijakaa sawa zijakaa sawa lakini kwa sababu nilianza yaani yes. kufika ndio maana nasema mm. hatua ya kwanza kwanza kwanza kuanza na ulichonacho yani, yani anza kutengeneza na kile ulichonacho lakini kitu kingine pia ambacho pia mm. unajua youtube ni content creator unatengeneza mm. content ambazo watu wana consume mm. kwa moja ya kitu ambacho uh, kama youtube au mtu anayetengeneza content za youtube hutakiwi kukipuuzia au kukishukulia poa mm. ni kujifunza yani lazima yeah. uwe tayari kujifunza kurekodi sauti yani ujifunze software swala la, ku, mm. uh, ah, la, la, la, la, la kufahamu video editing haitakiwi kuwa option la, yeah. swala la kufahamu namna ya kurekodi sauti nzuri na video nzuri kuupload na kila kitu kinachofanya channel ikuwa haitakiwi kuwa option kwao ni vitu ambavyo nitakuwa ujifunze day to day ili kuhakikisha kwamba unafanikisha kukuza channel yako yeah, of course umezungumza mambo ya msingi sana yes. kwa sababu mm. uh, ukishaanza kuwa kutengeneza kuwa youtuber yes. kuna vitu vingi lazima ujifunze yes isipokuwa kama mwenzetu una, una pesa unataka kuinvest kwa sababu wapo ambao anaanzisha youtube channel yes. tunatofautiana kuna mwingine yes. ana source of income nyingine lakini napenda kwa youtube sasa yes. mtu kama huyo saa unaweza ukahaya yes. eh, filmmaker unaweza ukahaya mtu akuedit yes. mtu akukaa behind the camera sure. lakini kama ndo unaanza huko soro yani huko mwenyewe kama mwenyewe unaanza mm. ah, lazima ujue kutumia baadhi ya software lazima yes. ujue ujifunze kushuti mm. yes. na sio lazima katika expert mm. level yes. Yaani eh. na unafanya itafika time utafanya perfect na video nzuri kabisa ambazo zina hey, eh, ya yani, simu zetu yani simu simu zetu hizi zina nguvu sana siku hizi yes. kwao unatakiwa unaanza na simu unachukua simu yako unaiweka hivi kama hauna light yes. usipende kushuti usiku shuti mchana shuti ambako kuna yes. daylight ya jua Umeona, kama chumba chako kina kina mwanga mdogo, jaribu yes. kukaa karibu na dirisha as much as you can yes. kwa sababu dirisha litakuwa linapitisha mwanga mwingi wa jua. Kama unakaa chumba ambacho kuna makelele, basi jaribu kuwaomba watu au angalia timing mm -hmm. kwamba eh, eh. Nakumbuka na jamaa mmoja tulikuwa tunafanya wote kazi, ilikuwa mm. hiyo mm. apartment tulikuwa tunaishi, wanachuo walikuwa wakifika jioni ndo wanakuwa wamerudi wana eh, kelele sana kwao sisi tulikuwa tunapenda kurekodi eh, asubuhi wakiwa wameondoka chuo au sisi tunarekodi usiku wakati wamelala yes. lakini mara nyingi sana ilikuwa ni usiku kwa hiyo unaangalia yani unaadapt kutokana na mazingira lakini pia lazima ujifunze hizi platform zinafanyaje yes. kuna mtu anafikiri kwamba unavyoanza youtube ukiposti tu video ukaondoka tele <laughs> ushamaliza kuna vitu vingi wabidi <laughs> ufanye eh, watu wajui kwamba kuna muda mimi huwa napost video yes uh, nakaa naona haiendi kama navyotaka enda narudi naanza kuchokonoa baadhi ya vitu naangalia tags nimeziweka saa kama tit nimeona ndefu sana naipunguza sometimes hadi thumbnail na change watu wanakuwa hawajui kwamba jamaa kabadilisha thumbnail kwao unakuta mtu ana video labda alikuwa amesema ah, ntaiangalia mm-hmm. amepotezea baadae umebadilisha thumbnail aku jamaa kaweka video nyingine ah, ngoja yeah. niangalie ah, kumbe ni ile ile sema tu umebadilisha thumbnail. Kwa kwenye kujifunza ni must, must, must, lazima lazima ujifunze ili mambo yaweze kuenda. Bila hivyo watu tunakuwa sasa, competition ni kubwa yeah, sana. Of course hizi channel pia ni nyingi yeah, sana. Channel yes. nyingi sana. Yeah, labda lichi kabla hatujazungumzia, unajua moja ya kipengele ambacho najua wewe uko vizuri na una experience kubwa ni kwenye issue ya monetization. Mm. Nataka tuzungumze hapo kuhusiana na issue ya monetization. Lakini kabla mm. najua kuna watu wengine wanaanza chaneli na wanajifunza niwakumbushe tu kwamba kama wewe uh, ni mara yako ya kwanza kwenye hizi chaneli mbili uh, unaweza ukatembelea rich star au jo media group kuna video nyingi sana za kufundisha kama content creator kama unataka kuwa youtube kuna video nyingi vifaa vya kuanzia kazi kamera tools zingine kuna video nyingi tunaweza ukaendelea kutazama Uh, nataka lichi tuzungumze kuhusiana na ishu ya monetization uh, mm. kuna fikra potofu kwamba bwana ukianzisha tu channel mm. bwana ni boom yani wewe kuweka maudhui kwenye youtube na unaenda na hiyo notion ipo hadi kwa watu ambao <clears throat> wakati mwingine hatuamini kama wanaweza kuwa wanaamini kuna mbunge uh, kuna siku moja alishasimama akasema kwamba sahizi wasanii mm. na watu wanaotengeneza content wanapata hela nyingi akiupload tu video of course ni kitu cha kushangaza sana nataka tuzungumzie uhalisia wa pesa iliyoko youtube ukoje na, na, na inapatikaneje labda yani lakini uhalisia uko hivi hiyo yes. nimeona hata viongozi hata kuna kipindi cha kati zilipitishwaga yes, zile tulikumba <laughs> ah, zilitunyosha <laughs> lakini ishu iko hivi ni yes. kwamba yani monetization inafanyaje kazi yes. inafanya hivi kazi unavyokuwa content creator kwenye yes. youtube hata kwenye yes. platform nyingine sasa hivi na facebook yes, yes, yes. kuna stage lazima uzipitie na hizo stage zinakuwaga ni ngumu yani vigezo yes. kwa mfano kwenye youtube mm. ili uweze kuwa monetized mm. channel yako iweze kukubaliwa kupokea yeah, matangazo yeah, ile hela sio kwamba inakuja tu hapana hela inakuja baada ya watu kukue, ku, kuruhusu matangazo ya kaya yeah, kwenye, kwenye, kwenye peji zako yes. au kwenye youtube yako katika video zako yes. ili uingie kwenye mchakato lazima una vigezo vigezo yes. cha kwanza kabisa lazima uwe na subscribers <laughs> elfu moja watu ambao wamebonyeza button kwa kwamba subscribe, subscribe. yes. yeah ya pili, lazima uwe na masaa elfu nne yaani zile video zako zote yes. muda ambao watu wametazama yes, yeah. yawe masaa elfu nne mona alafu kinginesiara so, ah, masiara masaa <laughs> <laughs> ni mwaka mzima huo ashum tu ashumkua tuweke tu kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kawaida mm. mpira una dakika tisini yes. sasa kama mpira una dakika tisini ashum uh, ume, ukiangalia labda mechi tatu mechi nne kwa, yes. kwa siku huko umechoka umechoka <laughs> sana yes. sana umechoka sana sasa ashumu hizo ni dakika tisini mara yes, yeah. mara mara mechi nne hizo ni kama dakika mia tatu eh, sitini eh, sasa ashumu ziwe elfu nne masaa wow. yawe masaa elfu nne sio dakika <laughs> masaa elfu nne kwao eh. masaa elfu nne mm. alafu kingine ni kwamba akizingatiwi sana kwa sababu mm. e, kama utaweza kupata subscribers elfu moja yes. alafu na masaa elfu nne yes. automatically kipengele hiki cha pili cha, cha views elfu kumi yes. lazima umekisababu huwezi yani ilivyo huwezi kupata masaa elfu nne kama, views hazijafika eh, elfu kwa sababu kuna yes. siku nilipiga hesabu haraka haraka mm. nikaja kumchanganua nikaona mm. ili uweze kufikisha watch time ya masaa elfu nne chaneli yako inatakiwa at least mm imepata views kati ya laki mbili na arobaini mpaka laki tatu wow. E, eh, nilipiga hesabu za rakarakakwa haraka <laughs> eh. <laughs> kwa watu ambao wanaposti content za kuanzia hmm. dakika tatu mpaka dakika eh. kumi E, kama chaneli yako ika, ika, ikaweza ni kukadiria kwa rakaraka mm -hmm. ikiwa hmm, imefikisha hmm. labda viewers laki tatu kwa yes. ujumla mm automatikali lazima utakuwa umetumbukia kwenye masaa elfu nne sasa serikali mhm. wadau viongozi yes. hivi vipengele hawajui yes. na pia hawajui vinapatikanaji yes ngoja nikutolee mfano mmoja ugumu jinsi ulivyo yes. youtube channel ukifungua mm. chaneli yako inakuwa private mpaka itakapofikisha nani subscribers mia moja kwa hiyo inamaana hata kama una, una subscribers kumi au ishirini au thelathini ukiposti video hata we mwenyewe ukisach ile title maanake nini lazima kwanza yes, ufike mia moja na hiyo wamefanya hivyo ili ku, kuondoa ile mambo ya ku, watu watu wengi wanaofanya mambo ya ajabu ajabu kwenye platform mm-hmm. kuposti picha za ngono eh, yes, akafanya yes. kitu kama hicho kisiende viral kisiende yes, viral wengi wanaanzaga na chaneli ambazo ni mm, ndogo yes. mtu anafungua tuka kachaneli kana subscribers moja mm, anaweza akaanza kulevo stream mtu labda anajinyonga okay. au analevo stream tukio la vita watu wanauana yes. kwao youtube kulimit hiyo ili uweze kutolewa kwenye roki yes. sasa ndio maana naambiaga kabisa watu kwamba kwenye kwenye youtube mm-hmm. hakuna kipindi kigumu kama kutoka subscribers mm-hmm. mia, mia moja kwenda elfu moja yes. hapa kutoka ziro mpaka mia moja yes. sio ngumu sana kwa sababu yeah. gani mimi naamini watu wengi yeah. Sasa hivi kwenye contact list yetu tuna mm. watu mm. zaidi ya mia moja yes, labda mia tatu au mia mm. tano ukiweza ile linki na ukajieleza vizuri mm. na kweli kitu ni rahisi yes. katika watu labda mia tatu unaweza hata watu sitini au themanini wakasubscribe au watu ishirini unaweza ukawaokota huko yeah, facebook yes. kwako insta kwako nini mm, ila mziki nakuaga ni kutoka mia mojawapate eh, watu elfu moja hapo <laughs> eh, hicho ndo kipengele ambacho kinakuaga kigumu sana kwao sasa ukishatimiza hivyo vigezo yes. haimaanishi unalipwa hapana yes. kuna mchakato mwingine yes. huo mchakato mwingine ni kuomba maombi unaomba ukienda kwenye monetization una apply form yes. unajaza by the way kuna video nyingi umezungumza eh, kwenye channel uzuri nimeziweka mwe yes. sasa unavyo apply unatuma maombi yes. wa, una siku kuanzia wiki moja mm. mpaka miezi angalau sita wana review wanaipitia okay. chaneli yako yes. sasa hapo kuna kupata na <laughs> kukosa watu hiyo utapa no na ndio maana ile e, kuna kipindi fulani ile sheria tulikuwa nasema ah, hii sheria mm-hmm. aina yaani umeingiza vigezo gani mm-hmm. kwamba umefungua mm-hmm. no hakuna kwa sababu mimi na mshikaji wangu an, alikuwa na channel ilikuwa na subscribers laki moja yes. na 87 aliomba monetization akanyimwa akanyimwa akanyimwa ana viewers wengi ana subscribers wengi akanyimwa yes. kwa hiyo ukishaomba wana review, wana review ndio kama kwenye chaneli yako wanavyo review atachukua muda mrefu kureview yes. manake kuna uharakini chaneli okay. nyingi sana ambazo yes. ziko vizuri mimi na youtube channel mbili yes. youtube channel yangu ya kwanza kuwa monetized li kama saa nane saa nane eh, tayari, e, tayari. Yes. channel yangu ya pili ilitumia kama siku tatu yes. kureview kunipa majibu kwamba yes monetized okay. bla bla bla hivyo kwa hiyo baada ya hapo tena ukishamaliza hiyo michakato yes. unakuja mchakato wa mwisho sa unabidi uruhusu matangazo ya pili kile unapo upload video lazima utie tiki okay. nataka sa so, kwamba ni vitu vya automatically yes. kwao kama hutoweka tiki matangazo yakae kwenye video yako manake hutolipwa kwa sababu matangazo yatakuwa yapiti okay. kwao lazima ufanye hivyo na baada ya hapo tena kuna mchakato tena wa kupata sasa hiyo hela okay. na mi kwa rakaraka youtube wanasema kwamba kulipwa pesa lazima ukusanye kiwazi kisichopungua dola mia kwa mwezi yeah kama dola mia huelewi inapatikanaje kwa haraka haraka mm -hmm. kwa mwezi chaneli yako inatakiwa ikusanye mm -hmm. vyu wasiopungua lakimoja views laki moja laki kwa, moja kwa ujumla ili upate, upate kwa, dola laki moja dola, na dola, mi, eh, dola mia dola mia kwa sababu uh, kwa kwa range ya kiafrika afrika tanzania jinsi ambavyo mchakato wao unavyolipa yes. mipiga hesabu zangu na experience yangu ya muda mrefu yes. viewers laki moja ni kati ya dola mia mpaka dola mia ishirini okay. viewers laki moja kwa hiyo viewers kupata milioni moja maana yake namba hiyo inaweza ikadabo mm. inaweza ikaenda dola yani inaweza ikaenda dola elfu moja okay. au dola mia nane dola mia tisa na kuendelea huko kwahiyo michakato yote ndo mm. nafanya watu walipo, ila watu wana mindset mbaya, wanachochukulia ni kwamba mm. nafungua chaneli sasa hivi nikiupload video ikipata views <laughs> hela nataka tuje tuzungumze kuhusiana na kitu kingine ambacho ni njia gani zingine ambazo mtu anaweza akatumia eh, YouTube kupata pesa ukiachilia mbali YouTube partner eh, monetization program mm kwa sababu nishaona kuna video umezungumza mm. na iko hiyo kwamba unaweza ukanani kabla hatujazungumza hapo lakini mm. niwakumbushe tu watu kwamba kumbe yale matangazo yanayopita kwenye youtube zile ndo pesa ambazo mtu ambaye unatazama video zake anapata kwa hiyo unapo skip tangazo unapoliondoa lile tangazo <laughs> juu unamkosesha pesa content mm. creator na kumbuka kwamba kuendesha hizi channel ni pesa unahitaji uwekeze hela utaweka bando utaweka muda wako wakati mwingine utahaya watu waweze kutengeneza content mm. au ununue vifaa kwa hiyo mm. wakati mwingine ni kum kumsapoti yule mtu si una skip kwa lengo la kukomoa au kusema kwamba ujui mm. kwa kama leo unafahamu na wewe pia ambao unatengeneza content lazima ujue kwamba kama chaneli yako haipitishi matangazo huwezi kupata pesa E, afu kingine pia nitaka nizungumzie kwamba yes. Sasa hivi YouTube katika kuhakikisha kwamba wanatanua wigo wao wa yes. kibiashara yes. Sasa hivi matangazo wanapitisha hata kama hujawa monetized. Yes. Ukiona tangazo, yes, yeah. usianze <laughs> kulalamika yeah, kusema yeah, yeah. Ah, mbona matangazo analipwa silibwi No, bado huja sign form. Kwa ule mpunga wanauchukua wanaendelea biashara zao. Yes. Ukisha saini ile fomu mm -hmm. na hii inavyosema saini kuna watu wengine wanafikiri labda ntaseleza mtaa, mm, yes. mtendaji. Hapana. <laughs> Yes. Kila kitu kinafanyika digitally. Kinafanyika wewe tu unaingia unasoma mm -hmm. kama uelewi Kiingereza, uzuri Google ipo katika lugha nyingi duniani hadi mm -hmm. Kiswahili kipo kwao, unasoma ule mkataba mm -hmm. kama uwezi kuuelewa, tafuta mwanasheria hivyo eh, kuna watu wao wanatiki tu accept terms and conditions, alafu mwisho wa siku mbeleni anakuja anasema mimi sielewi, uelewi ulikuwa usha accept hivyo. Kwao kingine watu wanatakiwa wajue kwamba ni hivyo kwamba lazima uh, uruhusu matangazo yapite mm. tukija kwenye ishu ya kwamba kuna, kuna njia nyingine za kupata pesa yes. of course zipo japo yeah. wengi wanavo wenye chaneli ndogo hasa kiafrika afrika huku mm. tanzania kwa sababu yes. sisi tanzania tuna tabia moja tunavyotafuta watu kwa ajili ya kuinfluence au kupush brand zao yes. tunaangalia watu wenye followers wengi e, of course na hiyo nafikiri ni, ni, ni mistake au ni badala ya kuangalia mtu ambaye eh, mtu ambaye mindset mbaya sana mm. of course. kwa hiyo kuna, kuna kufanya hii kutangaza brand sponsored, mtu anaweza akaja yes. akwambia na biashara yangu na service yangu nataka yes, mention eh, ama uweke pop up ad mule yes, ama mention tu kwenye nani au ufanye dedicated video kama yes. mimi hizo nishawahi kufanya sana hizo okay. nazo analipa vizuri kingine ni kutumia youtube channel kama kupromote biashara yako yes. kwa mfano kama mimi richistar uaga nafanya video lakini yes. mwisho siku nasema e, ukihitaji kujifunza zaidi mm -hmm. e, eh, bai kozi yangu nunua kozi yangu yes, namna na, na, na, nzuri ya kusapoti kwa sababu yeah. mtu umeinvest muda unatengeneza content mm -hmm. lazima utafute namna ambayo itafanya maisha yaendelee mm -hmm. ulipe bills lakini pia chaneli iendelee kuja kwa sababu hizi elimu of course kidogo changamoto kwa nchi zetu za kiafrika hasa tanzania kidogo watu kuvalu maudhui ya kuelimisha sio kubwa sana ukilinganisha na, na, na, na content zingine na maana unaweza ukaona watu ambao wanapata views wengi mm. wanapata engagement kubwa ni wale wanaopost vitu ambavyo havihusiani na masuala ya elimu kama ni content za udaku habari habari na ndo vitu ambavyo vina, vina fan base kubwa kwa hiyo hata kama kuna mtu anafikiria kuanzisha chaneli mm. ya kupata engagement kubwa anaweza akachagua njia hiyo lakini kwa sisi ambao tuko tayari kwa ajili ya kuelimisha watu mm. give back kwa, kwa society kwa sababu hivi vitu tunafanya kwa ajili ya kufundisha watu inabidi usome hivi vitu sizani kama umezaliwa unavijua Yeah, of course lakini yes. yeah, mi naweza akasema tu bwana watanzania mtanisamehe sana kwa kauli hii yes. napenda sana vitu vya ajabu yani so siri yani ukipost <laughs> mambo ya ajabu ajabu yes. naenda lakini uzuri bwana yes. uzuri kwamba youtube pia wamewapiga spana bonge la spana kwenye wanaopost zote content za ajabu ajabu yes. siku hizi kwenye monetization yes. wanakosa yes. ama wanapewa vile vielo yani yelo yelo ah, dollars yani inakuwa limited yani unaambiwa ads limited au anaambiwa content restricted aweke miaka 18 na kuendelea. Okay. Mimi YouTube nawashukuru kwa hilo kwa sababu mjini tulikuwa kidogo Hey, eh, unakuta mwanafunzi wako yes. umemfundisha yes. sio kwa ubaya yeah. naongea tu yes. uh, ana post content za ajabu unamwambia anahisi kama unambania unambeba mm, yes, mambo ya baikoko kanga moja hayakufikishi popote bana yes. naona kama ataanza kulipwalipwa pale mm -hmm. subscribers anakimbia unashangaa mwenzako ndani ya miezi sita akashapata subscribers laki <laughs> watu ambao tumeanza nao wameanza kitambo miaka kama minne una subscribers yeye hujafikisha mtu anaanza kukuchukulia ah anaongea tu ajui chochote yes. na subscribers wake wanaenda kidogo mimbo mwisho wa siku anakupigia simu da bro bwana wamenitoa kwenye matangazo bwana nini ah nashangaa tu ameniambia sijui imekiuka vigezo anaangalia mi nawambia kabisa kama una post content za youtube huwezi yes. kukaa na mama yako au baba yako kuangalia yes. basi hapo hawawezi kuvali lazima, eh, lazima wakutoe kwa hiyo sasa uh, ukiposti content nzuri yes. mambo yanaenda kwa hapo nimezungumzia ishu ya monetization nimezungumzia brands nimezungumzia ishu ya kupromoti bidhaa lakini kuna nyingine ya ishu za affiliate okay. Eh, wenzetu kule wanapiga sana hela yes, ila kwa sisi kwetu kidogo ni changamoto kitanzania tanzania ila hata sisi ambao tuna ambao baadhi tunafanya yes. ki, tunafanya lakini ile kienyeji na kama kimataifa hatupati nanii kubwa sana eh, kwa sababu uh, watanzania kwanza ni, wa, ni watu ambao kununua vitu mtandaoni si, si, e, yani eh, yaani wanachukulia kama ni mambo ya kitapeli tapeli kwa sasa kama watu hawana utamaduni wa kununua vitu mtandaoni, maanaake biashara ya inakuwa ngumu kufanya, lakini moja ya wapo ya sosi ambayo watu wanapiga sana hela. mi kuna watu nawafuatilia, mtu nakuta anapiga mpaka dola elfu kumi elfu kumi na tano kwa mwezi kwenye affiliate, kwenye affiliate tu peke yake. Na kwa Watanzania ambao labda mjia affiliate, affiliate tu ni jina ambayo limepambwa vizuri, lakini kiurahisi zaidi tunaweza tukasema ni udalali. <laughs> udalali, yes, sio mtandaoni udalali wa kidijitali yani. <laughs> Wewe unaweka linki pale, yes. mtu ananunua, lakini kwa sababu kule system ina track kwamba mm -hmm. hii link imetoka kwa mtu fulani yes. kwa sababu ile link inakuwa na kodi yako kwa hiyo unakuta labda bidhaa labda inauzwa labda mm -hmm. uh, mhm. labda inauzwa milioni moja yes. wewe kuna asilimia kumi kako kwao kama asilimia kumi maanake ni laki moja eh, kwao kama ukiweza kupiga sel zako labda mia kwa mwezi, mwezi. maanake una asilimia mia kwao una income kubwa tu una income kubwa sana kwa hiyo yes uh, ni, ni, ni, ni moja ya source of income nzuri. Nyingine ni ya kuuza hizi wanaita merchandise, maanaake kuuza t-shirt, kuuza uh, kofia, eh, mugs, key holders. Okay. You know, ni biashara nzuri sana. Kwa hiyo hizo ni source ambazo unaweza ukazitumia na kuna nyingine hizi wanaziita super cards za, eh, za kwenye youtube pale mtu anaweza akadonate kitu ah, okay, au akasapoti au anaweza akataka shoutouts okay. kwao kuna kwenye comment pale ana, mm, aki, okay. akisema anataka shoutouts atalipia kutokana na shoutout itokee vipi okay, yes. eh, kwa hiyo akishabonyeza pale anakatwa hela fulani yes, kwao automatically uh, hiyo uh, hasa ukiwa unaenda live jina lake linakuwa mentioned mm, pale na pop yes. na wewe unaweza ukaliemphasize kulitaja pale eh, haya mambo hata ukienda kwenye mabaa makubwa kule unasikia mtu anatajwa papa fulani papa fulani okay sasa huku kwenye youtube kwenye digit nako ipo yani mtu unakuisha kwa hizo ndio njia ambazo mimi nazifahamu ambazo content creator unaweza wakatumia katika kufanya kuingiza mpunga yes of course maadini ni mengi na tuta, nabidi tutaandaa session nyingine ambayo tutazungumza vitu vingine zaidi mm. lakini nataka labda wakati tunamalizia mm. otherwise kama kuna kitu kingine utaniambia nataka ushee pia na sisi kuhusiana na ishu uh, ah, ya ni aina gani ya content ambazo nahisi kuna gap kubwa hasa kwa content creator wa tanzania e, zinatakiwa ziwe covered kwa maana ya kwamba bado gap ni kubwa of course content creator tupo lakini hatuko kwa wingi kiasi hicho so ni topic gani au ni maeneo gani ambayo unahisi mtu kama anataka kuanza channel leo utamrecommend aweze kuanza ni, inaweza kuwa future nzuri kwake Ah, mimi naweza nikasema kwamba unajua mtandaoni yes. wanasema kwamba ukiweza kufanya content ikiwa imekava yes. imeingia katika magrupu mawili yes. education yes. ama entertainment una, una, kuna possibility ya kuwin eh, sasa kwenye entertainment mm. uzuri, kwa upande wa mtandaoni yes. uh, naweza nikasema kwamba watu wanapenda vitu unique watu wanapenda watu wenye talent okay. ndo hivyo ndo ukiwa uniki utaenda okay. e, kwa sababu kama ni mziki wanaoimba ni wengi yes. kama ukija kwa kuimba kwako fulani basi utatoboa lakini tukija kwenye education yes hata kama hauna upekee lakini kama utaweza kuona kuna sehemu kuna tatizo yes. e, kama kuna sehemu kuna tatizo ukaweza kuliadresi lile basi unafanyaje, unaweza uka, uka, uka, uka. Kwa mfano tu kuna kuna kuna mkutano mmoja uh, tuliatendi, nadhani hata mwenyewe ulikuwepo. Yes. Jamaa alizungumza alisema kwamba Bongo yes. Watu wameng'ang'ania kwenye kuwa influensa wa mpira yes, yes, lakini kuna sehemu nyingi jamaa katolea mfano kwamba hivi, kwa nini mtu usifungue peji yako labda, mm -hmm. au ukatengeneza labda ukafungua platform yako wewe ukaamua wewe specialized kwenye masuala ya bima kwa sababu sasa hivi yeah, masuala ya bima yani yako hoti masuala ya marathon yako yes. hoti yeah, kwa nini kwa nini usitengeneze content yeah, ukawe una weka kazi ni kucover tu masuala ya marathon, basi marathon yani utakipunguza kwa sababu sasa hivi marathon zina, zina trend yeah, kila siku mara ziko nyingi, kwa hiyo content ni nyingi mm, sijui kuna ujugu marathon sijui mm. kuna nini marathon. Yani hata mimi nikilala hapa nikiamka tu labda nikaa nimeota labda nina upala naweza ngaita upala marathon, umeona vitu <laughs> kama hivyo au kama zima mimi nafanya content kuhusiana na bima. Bima yes. zipo nyingi sasa hivi unaweza uka, uka, mfano tu mimi hapa nilipo uh, sijui nikitokea siku labda nime gari yangu imepiga buyu hata sijui nachukua nachukua yani na, naanzia wapi ili yes. nikuhakikishe kwamba bima inanilipa sijui na hata ukiingia youtube ukasachi uoni mtu ambaye mm, anafundisha mm, yes. au ukiingia hata, tiktok useme uone nani anazungumzia bima yes. wengi tu tunajua bima tu ukiumwa basi ukiumwa, lakini, yes. lakini yeah, kuna bima, u, e, bima ukiwa na pikipiki yes. kuna bima za magari yes. hata vyombo vyako kama ni mtu mm. wa content hata kompyuta yako e, una kompyuta yako umenunua zaidi ya mapesa mengi unaona kabisa hii ni katie bima yes. e, vyote hivyo hatuvijui kwa nini usifanye content kwa hiyo kwenye upande wa education bado kuna vitu kuna vingi gap. sana ambavyo kuna gap kubwa sana vitu vinatakiwa viwe yes. imefika stage mimi richistar najikuta nafanya content yani napiga kila engo yani hey, <laughs> eh, of course alafu pia gap lingine ambayo pia mimi naliona kwenye issue za eh. technology hey. Eh. of course pia ni sehemu ambayo bado kuna gap kubwa sana watu wanakosa sehemu ya kujifunza hey. yani of course ndio yani kuna, kuna kwenye upande watu wameji watu wameji wamejaa kwenye habari sana yani, kwenye habari wamejaa sana kwenye content kwenye za entertainment, entertainment. Yes ah, yani wakati kuna kwenye education kuna engo zinajukuta sasa sisi ambao tumeanza unajikuta sasa unapiga mipira <laughs> <laughs> Eh, sababu unaulizwa of course hey. Eh. ufanye hivyo kwa sababu unataka kwa sababu ni maswali mtu anakuuliza bwana mimi kompyuta gani nzuri kwa ajili hey. ya eh. kufanyia kazi fulani bwana simu gani imetoka kwa sababu wangekuwa watu wana review wangekuwa watu wa kutengeneza content za kureview simu zinatoka kila siku device tofauti tofauti flash na nini vitu kama hivyo vinatakiwa viwe na watu ambao wanaweza wakakava kwa undani kuna jamaa mmoja alikomenti yes. kwamba dawe jamaa kama jini ni kila <laughs> <laughs> kila sehemu upo, kila sehemu of hmm. course. Yani ni kwa sababu unakaa una gepu, una hmm. gepu yani yani hmm yani unajua nifike stage yani tuseme kwa upande wa tanzania unakaa yeah. unasema ah, <laughs> nataka kujifunza labda mm-hmm. elimu ya mapishi yes, fulani ah, elimu ya fundi kompyuta kuna yeah, fulani yes. umeona maswala ya software iko fulani yes. maswala ya graphics iko fulani na, na, na nikwambie pia lichi mm. moja ya kitu ambacho kinaweza kikakufanikisha sana mtu ukiwa unafundisha mm. kuna uwezekano mkubwa sana kuaminika na jemi hata ukifanya biashara inayohusiana na kitu unachokifundisha au mm. unachokifundisha mm. utapata wateja wengi kwa sababu wana imani wewe hicho kitu unakijua mm. yes Eh, eh, lakini sasa ndo hivyo kuta kadaga anapiga <laughs> kama ni mpira anaupiga na mabega na kichwa na mikono na miguu kila sehemu huko eh, nimeona video yako moja unafundisha masaa <laughs> yes kwa sababu naulizwa watu wanasema mimi nina biashara sasa nimeshindwa kutengeneza mfumo unafanyaje sasa inabidi nitengeneze excel ambayo nitafundisha watu namna ya kumanage biashara lakini yote ni kwa sababu kwenye content Unaona za, gap, za elimu kuna gap yani wale umejaa kwenye content tu za mhm. udaku yes, udaku entertainment na habari kuna watu mimi nikwambia kwa mfano kwenye hiyo excel ambayo umeigusia kuna mm. watu wanaishi kwa sababu ya kufahamu excel tu mm. sasa what if kama unajua technology kwa ujumla na kuna vitu unaweza ukavichimba ukawa master ukafundisha watu eh, bwana mi nadhani mm. tutakutana tena katika <laughs> episodi nyingine tuna mambo mengi ya kuzungumza lakini nadhani kwa leo inatosha asante sana kwa kuangalia video hii usisahau kusubscribe jina yangu mi naitwa rich star nipo na gel kadaga pak jo media group right. yes. asante sana see you next time <laughs>